نهار رمضان نمشيو نخرجو لبرا كاش ما لقينا كاش ما ما نبيضو على روحنا الحمد يا ربي بسم الله شوفو كاش ما كاين هنا لبرا كاش ما كاين واحد يدور الي الي الي الي ما كاينش حتى واحد اودي إيه. آه، او خاوية على اوروشيا واش بيكم نتوما كيطوباش كيدير راكدين في دياركم خرجوا سيدي ديال خرجوا من هنا خرجوا وراها الشمس وسخانة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ستار يا لطيف يا ستار يا لطيف يا ستار هو انا تبان لي نرجع للدار على بالك استغفر الله العظيم والله ما كان حتى واحد راح نرقد انا